Profundamente agradecida, me parece fantástico que me permitan compartir esta intimidad. Así que ahora te invito a escuchar a una de las recapituladoras. Bueno, tengo frente a mí la silla vacía que se sienta mi hija, mi hija Gabriela, la del medio. Sí, y lo que me dice, lo que me está diciendo en este momento lo que yo escucho desde mi silencio, es lo que escucho habitualmente. Que ella, em, que yo soy autoritaria, que yo a ella no la voy a doblegar, que ella va a hacer siempre lo que quiere. Em, y bueno, eso se lo escucho con un tono de voz que encierra mucha rebeldía y mucha disconformidad con todo, también consigo misma. Por poco comete el error que cometemos todos cuando empezamos en este camino con esa técnica, eh, queriendo cambiar al otro. En realidad el otro es un reflejo. Va a cambiar, claro que va a cambiar. Lo que va a cambiar es la proyección. Yo voy a cambiar mi manera de ver el mundo y el mundo cambia. Yo voy a trabajar con la limpieza de esas memorias de dolor yo voy a dejar de juzgar al otro creyendo que el otro es autoritario o el otro es agresivo o el otro es eh, represor o el otro es lo que sea que, juzgue. Eh, lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo, lo siento sinceramente, lamento muchísimo esto que estamos viviendo, lo lamento de verdad, lamento estar usándote a vos para poder sanar este, en realidad lo único que me contenta es pensar que ambos estamos sanando, que ambos nos buscamos por alguna razón sagrada y que este es un encuentro sagrado. Así que me pareció fantástico que en este caso, este encuentro, cuando aparece su hija en la silla vacía este, y ella se identifica con esos rasgos que menciona, me pareció fantástico que lo pudiera resolver con la idea de Hoponopono, que se practica mucho. No es simplemente, ay, yo le digo Hoponopono, llave de luz, papel para mosca. No, no es eso. No son cuatro o cinco palabritas mágicas. Claro que es mágico. El trabajo es mágico. Cuando uno logra sentir verdadera compasión interior por esto que está aconteciendo. Gracias. Gracias de verdad por unir tu camino al mío para sanar. Te pido perdón por las memorias de dolor que comparto contigo. Gracias, lo siento, te amo, te amo. Gracias.